бир нерсенин экинчи нерсенин бетинде кыймылынан келип чыккан жана нерсенин кыймылына каршы багытталган күч сүрүлүү күчү деп аталат сүрүлүү күчүнүн пайда болушунун негизги себептеринин бири бири бирине тийип турган нерсенин беттеринин бүдүрбүрү шайба же топ муздун бетинде кандай кыймылдарын эстеп алардын жердеги жана асфальттагы кыймылы менен салыштырыңыз албетте нерсе бир кыйла жылмакай бетинде бир кыйла узакка жылат демек биринчи учурда сүрүлүү күчү экинчисине караганда алда канча аз